Hamıya salamlar. Yəqin ki, TikTokda bu cür videolara rast gəlmisiniz. Bax elə bugünkü videomuzda bu cür bir profili necə hazırlamaq olar, onu görəcəyik. Əslində bizim bu gördüyümüz TikTokun profil videosu funksiyasıdır. Yəni hər birimiz TikTok profilinə daxil olaraq burdakı profili dəyişdir sözünün üstünə basıb videonu dəyişdir seçərək istədiyimiz videonu profilə əlavə edə bilərik. Amma bəzi insanlar burdakı zaman aralığını elə qoyur ki, biz onları izlədikdən sonra profil şəkillərinin dəyişdiyini düşünürük. İndi isə gəlin öz profilimiz üçün belə bir video hazırlayaq. Özünə əziyyət verib videonu hazırlamaq istəməyənlər isə aşağıdakı verəcəyim linkdən videonu yükləyə bilərlər. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.